tubanirizaako nate abali konai medias uganda mm. eh, leero tukyadde tukyadde namukiro mm. <laughs> waliwo ensonga nga zo mm. zibadde zirina okuggwa oba tutya oba tutya eh, tukusanze wano nga teziriza eh, bannaayo <laughs> abakulabira konai medias uganda <laughs> bamanyi kujerekano zenyewe ngato za kabalasi <laughs> kale tukaniza ko malokona media z uganda abuuzako ah, kupakulaba then tutandikirawo okay habali media Ah, Uganda ndagira ngo Uganda guno mulembe gwa kubiri hmm. kitegeza umbantunda. Mhm. Wese kiba kiri. Umbani liza nyo banange abatanda ba subscribing am subscribing at videos no zinyuma nyo no sharing. Ogwe nebo batoyagala muntu gwe bachaziza ne ka story la mwakantu kakasobola okuyamba munno izo okubaga sego mulwadde obasego etaga information eyo naye no gisindikira munno na ajira baso abali ko live media nyensa nyenya to mulondi omulala okudamu basisinkana na tera. Ah, baliko na media Uganda ah, lero tuguse nensonga sema songa musajjo ono ah, tu ah, manyi abamba mita nabbi abamba eh, <laughs> Ana ah, jira kabuli wange ye nabbi <laughs> kwanga. <laughs> Tuzze lero tuyina ensonga zitwagala omulungula mm. ng'ensonga esooka gye njagala omubuuza. Mm. Ah, lwaki ah, media media ennaku zino lwaki eweddemu ensa? Mm. Kiki ekigireeta okugwamu ensa? Ensa ntegeeza nti omuntu ye muntu ayimira ku TV. ngaliko nkushuwa nnyo mm. naddawe nagamba mbabuulire nti umaluka kande mufere umaluka kande ali bwati mm. naye nga tannakolako ku risaaki nga y'omuntu mm. navaawo nagamba mm, navaawo naabika omuntu mm. nagamba gundi yafudde nayimira ddaladala mu kamera mm. ku national tv yenyini nagamba gundi mufu mm. naye nga tasose genda wowe kulaba oba mufu kale kukola research oza lwaki media weddemu ensa tutandikirawo ekisooka ogenda otutandikira nga bwenabagamba ensoma kakande hmm. uh, ekisooka siri nabbi sefananirizaako nabbi wadde okusemberako wadde akatundu aka nabbi hmm. so kiba kibi nnyo omuntu okweyita nabbi kitibwa kinene nnyo kyobulaba nabagamba ne mu uganda muno tuyinza okuba tetulinamu nabbi saagala kubiyingiramu ebyo naye nabbi kintu kinene nnyo uh, so uh, kanzire ku kya media hmm. media okubanga eweddemu ensa nti ekisooka kino kyeŋŋenda okwogera ŋŋenda kyogera through experience mm. ate nga nasoma amawulire nina degree mu mascom mascom ogisoma mwana wattu myaka etaano mm. kitegeeza emu ku kosa ezisinga okubeera ez'olwawo e, ennyo ezebbanga ddene ng'osoma ng'omulamuzi gy'asoma ng'omusawo gy'asoma so 5 years kitegeeza ekintu kyenjogerako at least nkiyinamuko okumanya okutono ate mm. na nkozeeko ku tv emyaka egiwera mbadde mu media emyaka egiwera first of all most nti unlike kantandikire ku media houses mm. unlike other business oba okujjako business endala nti kizibu nnyo ku nsi kuno okusanga omuntu ng'atandisewo essomero mm. naye nga si musomesa oba ntegedde kiddemu ekyo bakitegeere kyengeza kizibu nnyo okusanga omuntu nga atandiseewo essomero mm. nga si musomesa oba nga talina kalandira k'abasomesa mm. kizibu kizibu nnyo osanga omuntu nga si musawo mm. ng'atandiseewo eddwaliro oba famasi kizibu nti omuntu avudde eri abadde asuubula nte n'agamba kantandikewo eddwaliro kizibu nnyo nga bwe kiri ekizibu okusanga omuntu ng'atandisewo bucha naye nga tayina kalandira ku businjaki hmm. anilike ezo bizinesi ngaendala bwe zibeera nti omuntu abeerako n'akakwate ku bizinesi eyo si bwe kiri ku media houses hmm. nti ojja kwekanga nga kyenda ku kikumi media houses ziri mu uganda muno oba kyenda munala ku kikumi z'abantu buntu their personals mm. media houses. Mpulira. Ndi mukuddamu kibuzo kyo. Mpulira. Media ezo zibeera nga z'abantu. Mm. Media ezo ne zibeera nti no abantu abasinga obungi bannanyinizo. Ngenda tandika. Mm. Media Delta TV ya mwami ntaki. Mm. Ye, kitiibwa kyo ekitiibwa mwami ntake mwenye kitiibwa uh, yava mu migaati. Mm. Gw'ogenda awo media house eddako ya BBS Telefina. Mm. Abaji tandika bwa ba Buganda, bwa Kabaka bwa Buganda. Mm. Tebaina kakwate konna mu media house. Mpulira. Nogenda novau, nogenda ku TV zinga HG, ezaba sumba katezo nyingi nyo. Mm. EBS za kwegamba bonna bonna katezaba sumba teza zisingo bungi. Bonna bonna tebaina kakwate ku media house, ku, ku media. Mm. nti bonna bonna bali basumba olya business personnel okitegeera mm. ok nodda ku media houses ngastv ezo zaba esk embuga mm. sisuubira mbu yasoma mawulire nodda kati media houses kigendeseeyo nti media houses zonna ez'abantu ngaojjeko ok ndoza nbs eh, guni nanyiniyo yali enginia ku ubc nga enginia just mm. naye kiraga nti waliwo ebimu ebyamawulire byatamanyi njagadde kujjirayo media house zensuubirako ze zenzijukira nti ojja zisanga nga bannanyinizo bwebanga bali bazitandika omusingi bo benyini nyini ekibizinesi yabwe tebagimanyi nkujjira lwaki hmm. ennaku zino bannamawulire twafuuse kintu kiri awo nti omuntu bw'atandikawo bizinesi eyo hmm. ng'abadde tagimanyi ajja kukola bimusanyusa otegedde nti omuntu bw'otandikawo bizinesi hmm. ng'obadde musawo ngaobadde toli musawo n'otandikawo eddwaliro ojja gamba ngaomuntu gwe bazza okwadimitinga nga yetaaga kwadimitinga nogamba naye osobola omukuba eddagala nadda ewaka bikozi ebyobusawo tobimanyi kati because media houses zino zitandikibwawo abantu nga tebamanyi mateeka agafuga byamawulire baziddukanya ku ngeri yabwe bebaagala ngeri ki ntandikidde ku mannanyiniyo hmm. nti engeri gye baagala first of all bwe baba nga bali kuruutinga bali kuruutinga omuntu gwe balowooza ayina obusobozi mu balabi nti for example nzawumalukakanda olwaleero nina hmm. diguri mu mascomu naye gwe tuba nga tugenda okunoonya omulimu ne amooti mm. atalina ah, diguri atalina ah, wadde akapapula konna bajja sooka baguwamuoti because nenyini tivi ajja gamba oba nanyini media house kebere radio ajja gamba amooti asobola okuleeta abalabi amooti amanyikiddwa ngereza just kwamuti because yetanyiiga mukwano gwange nyo tanyiiga oba omulala okay comedian yenna nti omuntu yenna gwabeera owerinnya obanga mumanyifu afuna omulimu mangu nnyo okusinga omuntu eyasoma ng'alina obukugu mu, mu, mu media house ekyo nekituleetera nti nno omuntu ali wali omukugu gwoleesa oba komedian oba ki oba ki ng'abadde yamanyi kusanyusa bantu naye tamanyi mateeka gafuga ng'ayimiridde awo naye natandikidde eri ku media house okubeera nga z'abantu nti omubosi bwaba ali kurutinga tamanyi kyagenda gaba because bano babosi benyigiramu nannyo nti mukuwa interview yayagala awe interview mukutendeka yayagala atendeke mukukola script ah, ne bwaba alese pd ku station ate yabeeranga ye pd otegeera mm. agamba programu emugijeemugiteeke wano eh, eyo programu mugijeemugiteeke wano eno programu mugijeemugiteeke wano so nabera nga ate ye pd naye nga ate ye pd mu programu zatamanyi mu bintu byatamanyi nti ye bwagera kubakya ayagala programu ezimusanyusa omuntu bwaba ataddewo bizinensi nga nga si yeye si gye yasomerera akola bimusanyusa ye tivyebeera nga mm, nga sidi gyateekamu nti ye ajagambala oluyimba telunyumira oluyimba olumunyumira lwayagala onyimba kyovula byonna byonna bibeeraawo bimunyumira nti omukozi bwagera okumakya namunyiiza kyangu omumugoba oba mukazi we bwabanga batudde mu ruumu ne mukazi we mu kisenge nga balaba tivi mm. omukazi nagamba oyo nono gundi oyo nga ayambala bubi oyo muwala boosi akeerawo mugoba thatswy tv z'abantu zirwawo nnyo okuwangaala so nkujjira ku kintu lwaki banamawulire mm. nti kitandikira mu recruitment baboosi tibaboosi benyininyini si banamawulire n'abantu bebaleeta bebasi banamawulire kaakati ne kijja ekyokubiri ekiddako awo nti abantu be baleese ne bw'aba nga yasoma amawulire akola kusanyusa boosi nti nze bwe ntuuka ku station mm. ethix ezinfuga ntandiko zireka naye ntandika okugamba ha boosi boosi ono kati ayagala nnyo abantu abazina ennyo okitegeera mm. ne bawemulamuko noyinza okubeera ne boosi nga yayagala abazina ne bawemulamu naawe n'otandika okukola osanyuze boosi otegedde hmm. ethics nezitandika okubulira awo oba nga wabisomako kati ne banamawulire abasomako ne batandika okukola nga basanyusa bosi ekirala nti uh, competition eya social media hmm. ereesa ennyo obuzibu ffe tulowooza nti bwe nvuma nenjogera ekibi ku muteesa okola derek oba kulumbuya oba kwani omuntu yenna enkeera ne bakasalamu ne batandika okukatambuza ku tiktok ku biki awo puroguramu yange eba ekutteyo so tutandika n'okugulirira abantu batuvume oba tubavume so that omuntu otandika n'okukyaza nze ndi musiraamu mm. naliko mu bintu by'enjiri bino nga ntambula ku njiri mm. abasiraamu ze babuulira naye ekyazinga okuzamu nga osanga abasiraamu balina omulokole gwe baguze ontegera mm. bajje bawakana awo nga balaga nno bawakana mu ddiini mm. ate bamale bagambe ha omusiraamu alokose oba omulokola asa okitegeera mm. naye nga bali mukuzanya byabwe kyokka nga bali mukuzanyira mu ddiini ya katonda oba ontegedde mm. so kati naffe bwekibeera wano abantu abamu bemulaba nga babavuma mu situdi ezo gwe nolaba nti nno fulufiga buli lunaku mm. asiiba avuma kwenibyesi avuma avuma abantu naye lwaki basigala bamukyaza have skills of so so nekirera nti no zafuka ezo competition ha muleta oli yavume nnyo enkya bijja kulabikira ku facebook muleta oli yawe mule nnyo enkya bijja kulabikira ku facebook kati competition eyo nebeera ng'eri bwetyo ate jjukira nti no generation eno gye tuyina ojja kwekanga nti nabantu balya bannamawunde nga babali francis bani bamediabo tebakyaliyo kati abantu abaliko bonna bavubuka kati abavubuka abaagala competitioni nti programu yange yesinga okubeera ku tiktok yesinga okubeera ku facebook so nekituleetera ntino tuva ku bye tulina okukola ne tutandika okulimba ne tutandika okuvuma ne tutandika okukola ekyo ontegedde mukama mm, wange ekyokusatu tukompitinga nnyo muwa celebrity mm. um, abantu tulowooza nti nno owe tv alina okompitinga nnyo n'omuyimbi alina okompitinga nnyo ne celebrity omulala mwana watu naate netwerabira nti n'omusomesa lwakataka celebrity hmm, naye sitakompitinga nakamiriyoni oba naani buli muntu osobola okubeera celebrity gy'oli naye wano twagala nnyo oko bannamawulire twagala nnyo tukompitinge ne ba musicians so netwekanga nga buli kimu kyonna tuyina kukola kiringe kya ba musician nti musician yajja tandika olutalo ne mukisa isokola nga bo kye bagala balina kuzanya bubadi balabikire mu mawulire Mm. ayimba oluyimba lutunde nti bwenze bwemba ngenda kuyimba oluyimba oluvuma ntandika olutalo ne muteesa okola munaku bbiri nefulumya oluyimba mm. kati ne bannamawulire naffe tufuuse ekyo nti naffe tutandika okuzanya obubadi obwo tutandike kakati wagenza okulaba bano bamubi bakutta ekitalya mm. yavuddeyo simanyi naakuba oluyimba really ethics zamunamawure is that how should behave gwe lwaki olowooza nti nempisa embi zoolina ofuula eddaala kati ekyo nekibeeraawo thirdly nti tukoppa ennaku zino bannamawule tetukyali bayiiya lwaki tetukyali bayiiya because nga bwe natandise hmm. nti kitandikira eno ku recruitment Hmm. nti ekisooka tivi engeri gye ziri ez'abantu barekruutinga abantu abatali suppose okubeera mu bifo ebyo oli naalikruutinga because ono mwana wasenga n'amuyita n'amugamba gwe va mu katale okutunda ennyanya jangu obeere presenta jangu obeere kameramaani oba jangu okole mu control room kakati omuntu ataasoma kintu ekyo aba si muyiiya production coursi namba otegedde hmm. era coursi namba naye bantu ba producers bameka abali qualified as a producer nga ina ne certificate eyamuweebwa ku media nga bagimuweera ku media council nti no ye producer bameka betulina ku matvs agenjawulo <laughs> okitegeera hmm. so nti abantu bano atuula ku n'alaba tv eri nakwata ojja olabe kati saa zino programu z'olugambo hmm. zonna zonna zonna zonna zonna ziri ku budde bwe bumu otegeera hmm. bwekituuka bwebagamba nesaawa emu wabeera amawulire tivi zonna zonna neziteekawo saawa emu amawulire kati ne baleeta simanyi olugambo kati fe baatukubiranga olugambo ne bagamba gundi ono omwana ono mulenzi talina kukola lugambo saawa zino buli muntu avaayo agala akole lugambo kakati nolaba oli natuula wansi nagamba ani akola olugambo ani seguya ani natuula wansi nalaba seguya byabakoze ku makya naye najja napresenti nga byebimu kwegamba netukomekereza nga ate jukira tuli mukompitinga ne social media nti gwe kyogenda okwogera olredy social media yakiraza edda mm. kakati nobeera nga nobeera nga ki nga bwoba oli wakikolamu ekyenjawulo olina kwongeramu supu so i think ebyo bye bimu sadly n'ekirala kye tutasobola kubuusa maaso lwaki bannamawulire kati saawa zino tufuuse bwe tuti we tuli tetusasulwa aiswea mm. mu linnya lya katonda mu ggulu i just want to be on record mbadde ku tv nkoze ku tv emyaka egisukka musanvu njagala baleeteyo munnamawuliro omu bw'ati nga bagamba oyo yajja ku tv nga tayina nyumba naye emyaka gyamaze ku tivi akoza azimbye ennyumba aguze emmotoka yiyo ayiswya mu linnya lya katonda mu ggulu nkiddamu nze njagala bamuleete hmm. baŋŋambe ono ebbanga lyamaze ng'akola ku tivi bweti hmm. azimbye ennyumba ye yiri wali aguze nemmotoka ye yiri wali bikoze abantu abatulaba mwana wattu hmm. batwegombako naye deriko jja kusanga omwana ng'atambula mu fieldi mm. ng'asudde tripod uh, stand ya kamera mm. ne kamera ng'atambuza bigere thats why omwana ne bw'aba zze okwata eggulire nga munamawulire mm. akwata eryo lebamuwaako sente ng'ojja olabe ku parliamenti ku parliamenti olowooza lwaki kamera zitunula nnyo mba mp bebamu bebamu bebamu bebamu be palamenti erina bapalamenti bangi naye ojja olabe nga waliwo bites ngaojja kulaba bebamu bebamu bebamu abo be babawaddeyo akasente era abaana bakola mu palamenti nga basaka amawulire bafunayo akasente abaana abakola mu fieldi zino olugambo biki biki bafunayo akasente kati nze tusuubira nze omuntu agenda okuwa akasente obeere nga ogenda kundipootingako bubi okugjako nga tukizanyinga ddiyo nti kakati lwaliro ogenda ompandiikako buoti ngaba nga tugeze nze nagwa njagala kuti mukandi ngamba he kakati lwaleero mutasokola ngendo mpandiikeko ntumalukakande gwolaboyo amukute n'ekikazi hmm. kakati nawe because oli mwavu hmm. ethics ogenza oyimiridde kuti <laughs> umalukakande bamukute n'ekikazi okikubyewo because oli mwavu mm. n'ekirala ekyasinga okwonoona industry y'amawulire okukuba kwa edi kenzo okukuba kasuku hmm. kyayonoona amawulire aiswea nkiddamu hmm. kenzo okukuba kasuku hmm. kyayonoona amawulire era bwenjagala oddeko emabega nga kenzo tannakuba kasuku bannamawulire bye baali boogera ku mativi ne puroguraamu ezaaliko naye kenzo bw'amala okuba kasuku kasuku bweba nga tabanamukuba yali nothing amusore tusedat naye naye akimanyi kasuku nga kenzo tanamukuba yayina akannya naye kaali katini mpulira mm, kenzo bw'amala okuba kasuku mm. kasuku n'alokera awo Sebuya baina tenga ya kolo lugamo na reporting ya kasuku, kasuku, kasuku, kasuku. Ochegera. Mm. Because, buli mtu ya liya ya kalo kumanya, eh, muna mwore choyo kenzo kwa ya kuhi. Kenzo because ya inakiri niya. Mm. Otegede. Mm. Kakati, na, wechile ya wechitio, kasuku na aloka, kasuku na afu na paka na katika tuna na mwesi zao. kati nekijja nekibeera nti buli munamawulire ayigala yeetege omuntu ayina erinnya amukube bayombe amuvume bavumagane afune erinnya nga kiva ku mulandira gwa kasuku hmm. kyovuula banne bana abaana be baasibye ekitalya hmm. tebaagala kuva mumawulire tebaagala aiswe era right now hmm. nze nkusiba buli lunaku banoonya akantu nga baagala basigale mumawulire era bwe bavuddeyo kyovulaba bakyadde ku tivis ezenjawulo okitegeera puroguramu ezenjawulo bakolakola obuntuntu tebaagala kuva ku facebook obasa okitegedde hmm. so kati kyafuuka kintu kyabubadi abantu bababa bakola olugambo kyetuyita olugambo omuntu oh, banange nogenda nolaba banange olwaleero tugenze tulaba eh, tata wa wininwagi guno gwe mwenge gwanywa wanotata hmm. wa wininwagi really oba ontegedde hmm. nga ze programu ze batulaga tata wa wininwagi wano kati wano wasula tata wa wininwagi wano wabeera okitegedde hmm. wininwagi ayambala bino kakati lwaleero katulabe is that olugambo so olugambo kyeki oluga yogera muteso kola abadde avuge motoka bweti kati aguzeru mm. naye ebyambumbu lwaki oleeta ku mawulire rememba nabagamba singa twali nga tuli mu nsi ng'ezeebweru aiswey abantu bantu batononye abandi badde nga bakyali mu mawulire ge uganda because ebweru bw'ovaayo ne bakukuba disclaimer oba nova n'owandiika eggulire nkeera ne bapologize ngaeggulire ly apologize mu papula lwamawulire abantu baddamu kuzoma bintu byo naye mwe ne muvaayo amazima genyininyini nga muline ku siini ne muripootinga bannange omuntu eyatasizza eyatasizza eh, general katumba wamala hmm. wuno ne mubikuba nenkya ne mumuwa front page ne mumuleeta ku tv zammwe gwe munnamawule gwe tusuubira ate nga waita investigative journalist nemumuleeta nemukweshoninga nemuleeta omuntu at the end of the day nekizuuka nga muleesa omuntu omukyamu naye teriyo munnauganda yavaayo nakomplaininga gwomanyi kyenkanaki abantu bawasoosa okufeedinga information enkyamu era tewaliyo tv wadde olupapula lwamawulo lwavaayo nelwapologizinga nelugamba banange twasooka kuleeta mufu mutusonyiwe no ate teriyo namunauganda yakibuuza naye omanyi what that means nga mukutte nemuwayayo information okumala ennaku bbiri satu ngaabantu mubafiidinga information enfu kitegeeza gwe naye mwenyininyini nanyini information abantu ge babadde basuubirako okufuna amawulire amatuufu oba otulaze nti nno bye bafuna bulijjo bifu yensonga lwaki olaba amawulire oli neluvayo omuntu tebannaba namukonvictinga nti no mumenyi w'amateeka oba mutemu oba musi oba muki nino bamukutte abadabba abantu otegedde hmm. wayisewo emyezi ebiri ate otugamba bwe baali basuubiriza okutta abantu kooti emusanze talina musango kyugambe gwe wasooka tugamba bamukutta omusi w'abantu kakati gwojja kimujjaku otya wakera ku makya n'owa frent page nti no baba naabatemu ababadde batta abantu kooti newayitayo emyezi ebiri negamba kwabo bonna tokuli mutemu ng'ojja kijjawo otya ojja kijjawo otya information eyo gyoba ofiidiiza omuntu ogenda gijjawo otya right now omuntu waalaba eggulire naye ng'alisaasaanya e bannange nawulidde nawulid agenda naku facebook pegizaabantu mm. abamu amawure bagajja naku facebook kubanga leero inawo mm. uh, example emu ku ekyo kyoyogera mm. olwo kakiripu kendabe nga kagamba ekanisa ya kakande kubiri egudde nendaba omusumba mubamuyita kabona mm. asangibwa masanafu mm. nga waali ye alina ku vidiyo walinaga kyaki ekyalinawo ndabye ne posti yakakande mm. era eyakakande ofisio yenyini ngaagamba kyaki tenaba nakugwa nako it has been official police has confirmed eh, church egudde church egudde totulaga bifaananyi bya church egudde oli mukutulaga bantu bali bweru why should we rush to get atenga okola ku radio okola ku tv why should you rush to give people information gyotanaba kwekakasa gwe nojja olugambo ku facebook because olabye ku peji yange empandiise gwe novayo nogera nobyogera ku tv oba ku radio nga tonaba nakwekakasa so i think ekyo zezimu ku nsonga lwaki media media eno gyolaba eno gyetugenda mm. mu maaso nga bwe nabagamba katolaba no program zona ezikola olugambo hmm. bazitadde ku ssaawa nnya n'okweyongerayo hmm. tosobola kuleeta abantu oluyita lugambo abantu bevumira mu studio abantu bali mu kuyomba gwolowooza abaselebrity buli lunaku oyogera gwolowooza abantu bana abaselebrity bakola bibibi byereere lwaki selebrity bw'aba atandiseewo enyumba lwaki temutulagako birungi naye buli lunaku olugambo gundi abasajja wagundi mubi ona musajja wagundi mwenzi ona kwegamba we have entered into peoples privacy so much because we are competing bbs eh, kakati that competition eriwo etuleetera ofe okubeera obubi okola ebintu ebibi ne bapos competition gye batuteekako Otegede. Mm. Nganze banagambe ndi nzenda twakola ngo kusanyusa abalabe. Nganze program gye nali nkola ku ABS omulamu n'omufu. Ngaba kaba nyu. No imira kuti bino ta wowe kundu wafa nyu mama. Ka million wafa yi banagera ba AK47 akusinga. Na ye at the end of the day boss ali mukugamba. Vuma. Kaba nyu. Mm. Na ye no de bali mu nsonda no musajja nobwotula wali botuka botu botu bofulumekwerunga bakuteza ate nodduka nosula mu studio kwa kama nubira ngo tambula kubunke ngabantu bakunonya bagala kukuba naye ngo liwo kusanyusa boss naye nga te boss ya soma bya mauli tamanyi ethics yali wo kunyumirwa chokola kimunyumira bwabatu de mu room ye kimunyumira so tumalize n'ensonga ya lumbu okugattaku ekyo mm. kubanga twalaba midiya mm. ah, nyingi nyo zigamba lumbu yaze lumbu yeki mm. nebagaba bugambi ku saawa mwenda ah, nalabako ne minisita odm owa intern affairs n'agamba nti nno aa ah, kyawedde kyawedde dda zijja kuba ziwera saawa mwenda ng'omusajja ali muno tv ezenjawulo kumpi sina tv zenjawulo tv zonazonezi muganda eh, nezigamba aa kiwedde omusajja wuno omukwate yaze ngaaliku emirates mm, mm. newatugamba simanyi ate bakyusiza amannya kati bamuyita mm. kakembo ate nebatugamba eh, ali ggulu ate nebatugamba kati balina diru gye bakutula novaayo kwanze nkugoberera novaayo mu bukiripsi bondooza bulinga busatu nobagamba nze ndi bwekiti ne bwekiti fred kajubirumbuye kemiko ali tagenda linya kutaka lya uganda era essuula nebaddemu nebakuwakanya era nebagamba aa yaze hmm. tutandikira ku Lumbuye kati ah, bwe tugenda ku story ya Fred Lumbuye hmm. ekisooka bantu bangi babuukira hmm. ekintu ekyebaalaba nga bwe mugambye abantu baalaba nnyo ku social media nti bw'otandika ku minisitoli emu yabuukira bubuukiza ekintu kyalaba ku social media gavumenti ya uganda yabuukira kintu kiyali erabye ku social media eyagale e, e, ekifunireko erinnya nti kiringa gwe bwowulira nti no haa kamiliyoni agudde kukabenje mm. nogenda nokyapulodinga mangu nyo kupeji yange mm. gwe nokiteeka ku yo nokakasa nti no kamiliyoni uno mulabyeko agudde kukabenje mm. okitegeera kakati ne gavumenti ya uganda bwe yali nti yabuukira ekintu kyeyali temanyi mutwe namaggulu kati neyagala efune obuyinja neyagala erage bannansi nti bulijjo omuntu gwomubadde nga wuyita omunene hmm. abadde nga yeyita mutakwatibwako wuno ffe tumukutte kati nekireeta neminisa oli emu okutandika okulimba hmm. ekyoifoaprofessional nti bwe munsi twakakirabako baminisita ababiri bakakikola nga banjawulo hmm. ate nga baggwa mu ttulubeero lyerimu nga bakola omulimu ogwo gwegu mayo ministry yenyini twala baminisita ngaalimba nti bakutte omusajja wa desire luzinda mm. Hmm. ali mukomera kitufu omusajja nabaana alikodi nga kavidio nagamba o amaini pulizo ugandan minisita munigeria natuswaza ate nga minisita tukakasiza nda ali muprison kati minisita bwovaayo nokakasa ensi okegeera hmm. nti omuntu ali ku nyonyi his being brought polisi nevaayo negamba fe tetumanyi really minister simanyi na lwaki teyetondako eba kuba nga nsi ndala mm. really bandikitutte serious bandikitutte serious ekintu ekyo bwetudda mu eyo gavumenti wekiti bwe yali mm. kati gavumenti yo yatomeranga kitomere kati bwetudda ku media houses mm. kinaana ng'oggyeeko mu media house ez'abantu bapastors mm ate nabo abalala media ezitakontrolingibwa gavumenti ziyinza okuba nga teziriiwo hmm. buli media house gyolaba wano hmm. erimu omukono gwa gavumenti yensonga lwaki hmm. bobi wine bw'aba ayogera wano ne wano president museveni ngaayogera muwekitiibwa waffe oyinza okulaba ngaate omu alina bafolowaze abasinga omulala Hmm. naye media house tajja kugamba gundi asinga bafollowers buli hmm. zonja jagala abalabi gwe abalabi abangi hmm. kantekeyo no gundi alina abalabi abangi ndeke gundi nedda nze okukakasa bajja kulaga oba otegeera kakati singa kyali kubalabi nti ekiriwo media house kyalina okulaga wandyekaza nemyezi munaana oba kumi oba omwaka ogweyise mabega bandibadde balaga omuntu omulala ennyo okusinga omulala nojye wegerereza omulala yabaddeko ennyonyo nyo okusinga omulala oba ontegeera hmm. nti media house zaffe ziri controlled by the government kakati ekyo mu mawulire mu ekiri propaganda oyo omulabe we omukubise propaganda nti zino tv zentono because bwotunula tv zennene nbs bukende bwekibikibiki those are government tv stations however much they look like the uh, gundi nti ojja kulaba nno they are like state tvs okitegede mm. nti zonna zonna bwe zivayo ne zikuba ekintu ojja kwekanga na netono zino nazo zikibuukidde because ziraba ennene zikoze eki zikikubye kakati mm. nekirala zob because they are government thats why nsiiba mm, nyumba ojja kulaba ku tv zezimu ziwandika n'okuwandika an ers blogger blogger atalina matu blogger aba ati abadde hehehe lugula lugi lwalero bamukutte hmm. tebasobola mwogerako kirungi why baagala balaga ensi nti oyo mubi hmm. because gwe mulimu gwabwe gwe mulimu gwabwe twalaba tvs nyingi nnyo ethicsi z'amamawulire tosobola kuvaayo n'otandika okubala akalulu hmm. ontegeere hmm. n'olaga abantu nti nogundi afunye obululu gundi era yasinze n'oteeka hmm. otale sente yo tekikkirizibwa tenda muntu akkirizibwa ngaobuddako naethicsi z'amamawulire tekikkirizibwa nga gweomuntu omu okuteekawo tale center naye tv station ezimu zalina tale center mwana watu ate electoral commission nebeera nga zekozesa tale sente za tvs ontegedde mm, kakati bezite ku kintu kyalumbuye mm. baali balina okudrivinga okulaga ensi nti mazima ddala kyekino nti because gavumenti eyali ekikulembedde kati bano bonna bonna abagoberera gavumenti bonna bagendanga batomera omuziba bakoleki abakulembedde mm. kyekyo mm. kyenasookeddeko neamba ethic abannamuwura batasooka kunoonyereza bakola bisanyusa babosi baabwe kati boosi bayimirira ngaeri bannanyitlwaleero olube bamuleeta bannabye mm. mukuŋganye kameraga minista minista halo minista yes oh! mukuŋanye abakamera mukuŋanye babantu bagende ku kisaye balindaani lumbuye so nebagenda ku lumbuye nebalinda Mm. nebalaba ne bloggers because kati bulogger simanyi naba youtube baba baira ba bulogger ate baba ba bulogger thank you mm. naye kakati bublogge bwaffe engeri gye bwayingiramu nti bwafuuka bwafuuka ng'omulimu mm. kati gavumenti buli gavumenti gavumenti zibanga ezinyo buli awali abantu abangi erina okuwambawo era gavumenti ne bwegenda ku kyalo dasiwayi olaba kacaca ezizisinga obungi gavumenti yaziwamba mm. nti gavumenti eyagala nyo awata omuntu ayina numbers gwebwoba oyina numbers gwokolera gavumenti so kati bweyaraba buloga ngaayina numbers emufunza kati buloga oyo naye ajja tandika okukolera gavumenti mm. era naye bambi mu busiru bwe ajja kwagala kusituka agenda ku kisaawa aswaze lumbuye mm. nga munnamawulire akeera ku maca nagenda yagala akwata aswaze lumbuye baswaze omulala ontagede mpulira so ekintu kyalumbuye first of all government yabukira ekintu kyali temanyi mm. ngeyagala efunemu ekitiibwa e, naye nga si kugamba ngaomuntu ayagala gwe osajjalatire mukazi woyo azimbye ennyumba naye nga gweoyagala olage mm. tenyumba yange nze musajja azagizimbye olieyo amayinja Mm. naye batuuka okubuuza kwaza enyumba gyogamba wazimba ekaba batyameka nga tomanyi mm. kati bwekityo bwekyali secondly anti ekintu eh, kino kyonna ekyalumbuya olwaleero mm. kyali created by the government gavumenti yatulaga mm. nti okuvuma ennyo president kuli mu sente mm. nze njagala oŋŋambe omuntu emyaka etaano egiyisa emabega muntu kyavumye president enyinyinyinyo nga si mugagga simulabangako nze tandika kubonnabona saagala kumenya omu nomu nomu nomu hmm. bonna bonna abavumye infact guno omulembe hmm. gavumenti eri mu kutulaga nti okuvuma ennyo kulimu nnyo sente ddana okusirika because buli avaayo n'avuma ennyo afuna sente kakati gwoli bw'aba ng'akadde ku makya n'atandika okuvuma ennyo gulwaki oba omulaba nga mubi kyokka nga gwe watutendeka n'otulaga nti nokuvuma ennyo kulungi buli avumye ennyo omwana watu akomekereza admitiza president museveni teri gwe baali basibye njagala oŋŋambe nti nono yavuma nnyo museveni n'akomekereza nga bamusibye naye bakomekereza basisinkanye president museveni era bakomekereza bagagga kati generation gyetulimu eraga ntino okuvuma infact bantu bangi nnyo kati saawa zino wenjogera batudde mu rumu zaabwe bayiya bivumo babiwandika nmu notebook bagamba ha enkya nvume ki nvume ki museveni bampulire bampite nvume ki getting me abantu bona bavumye abadde bacriticizinga nnyo babadde blaka bona bafuna emirimu abamala bafull figure okitegeera hmm. isima yajja tayina kyayina kati ayina abantu bona bona abavumye okitegeera hmm. bafunye bafunye bye bayina muganda wange so kakati nekitulaga nti no criticizing the government mulimu omuntu gwolina okubeera nagwo bwovuma president bwomala then ojja kifunamu ekintu kyalumbuye mm. nkiddamu ekintu kyalumbuye ekyo kyonna kibagambira nawo gavumenti ya uganda yali tekiyinaamu na buyinza bwonna because gavumenti ya uganda singa yalina obuyinza obukwata lumbuye singa yalina obuyinza obukwata lumbuye singa yabukwata dda ontegeera nkuwulira singa yamukwata dda mm. naye mwana wange amateeka agafuga ezimu ku nsi zino si ge gafuga ne waffe okukwata lumbye tekwalinga genda waliye eh, bantu bangi abali wano hmm. naye nga balemeddwa bakwata naye nga bakumapresi waliwo omwana abeera wano simanyi yeekolera hmm. simanyi wali omulabe wa buli omulere eh, kakati ze mbuuza lwaki gavumenti esooka kunoonyako oyo bwoba nga si bantu ba gavumenti nga gavumenti tetendeka abantu bagivuma kyogamba wali waali ewaabwe wali wala nnyo okegede hmm. so ekintu kyalumbuye bannamawulire okusituka ne bagenda ku kisaawe ne bagenda first of all bali misled by the government hmm. secondly nabo bukugu bwabwe obusiru bayagala bakolere egavument balage otegeera kande hmm. ne competition competition eno nzibu nnyo saawa zino buli kwegamba because babuloga bamawulire babuloga ba youtube kati babawulirako akantu akakonye bonna bonna baggwera omulundi gumu naye tewali asooka nakunoonyereza otegede mm. bangambye agira ku emirates eh? emirates eno yavudde wano emirates ke eva taki neja direct emirates okitegede mm. kyesobola okwogera kyokka sibula abakulakona emedias uganda oweyo ne uh, bali abakwita president waabwe okugamba obusembayo okay mm. uh, First of all, abanda bamuko na media ebigambo byonna byenjogedde sibyogedde mu bubi mm. mbadde i was analyzing kyensuubira ekituufu mm. so it was my personal analyzing kansuubire nti no bwobanga waliwo ekikozeza temukitwala bubi but i was analyzing mm. kibukolakyo uh, ekyokubiri abantu bali online media mbagala nnyo mbagalira ddala lets continue subscribing uh, lets continue sharing lets continue getting information but they say information is power omuntu bobeera ne information oba oyina power so okufuna information ebeera power otherwise ate abantu abali eri ku chane yange yazula amazina express oba nabali wano nga mumanyi mbagala nnyo mbagalira ddala i always say never give up never give up abantu lukumi bayinza okuba obutakwagala naye omuntu omu akwagala asinga abantu lukumi so never give up mu kina kyonna kyokola god is always on your side i respect you and always respect you bwati abadde omukulu malukakande wa uh, ceo wazula mazima express mm. eh, mugendeyo musubscribing uh, mugire efamily egejje kuba nalabyeko awo ngaalina emitwalo mukaaga mm. naye ye yaŋamba tageti ye yakuba mm. ti mu decemba weza emitwalo kumi so kati mugendeyo amusabinge ate ebintu ebyo mubitambuza ennyo oba mubitambuza luddawa yedafaayo mm. naye munabusalasalamu butya obawa olukusa kamesaje akakajawo nekagamba kyajja kukigwe gwe nolagula ekituufu kobadde eh, osibudde kyajja eh. kitya gwe nolagula ekituufu kulumbuye ekisooka eh, mm. siina kyenali ndaguddeko nga edimutwe baavaayo mm. nembagamba ku banobyanili baani baani ebintu bingi nnyo mm. nabagamba kuba mp eh, ogundi segirinya nembagamba bagenda bata ate badde nga bakwate mm. ekyali ekintu kino eh, sisobola its all about god mm. bweweebaka n'owulirira katonda niwetegereza n'ensonga okitegeera kiringa nze bwe neetegereza ennyo nengamba eh, bwenteeka omukono guno gwe nti mpulira moisture mpulira mm. olukubakuba olundiko mpula oluzizi mm. enkuba yanditonya mm. okitegeera so ebintu bino nze nali nkimanyi because ekisooka nayogera nga nelumbu ye nali mumanyi mmanyi kyeyali asobola okukola kitasobola kgenda ggulu ekyokusatu nali mmanyi ekisobola okubeerawo kyokuna negendereza nnyo embeera nga sinagyogera thirdly amblessed nina ekitone ekiraba ekyo kyonkirina na ekitono ekiraba ebitonotono ebijja okubeerawo ekyo kyonkirina era nkyebaza mukama katonda so thats how ebyo byonna byonna bwendigattagatta byali binsobozesa okulaba okumanya information entuufu so isainawot mugulundi gwokubiri byby banetubeere bulungi amwiraba ah, Thank you.